gemacht. Ziemlich hoch, Junge. Ziemlich hoch. Ziemlich hoch, Junge. Komm her. Sau. <laughs> Sorry, Digga. Ich hab, ich hab gerade zu viel gegessen, Digga. Ja, sehr gut. So ah. schon noch. So, eins. Ey, auf! <laughs> Nein! Oh mein Gott! Das war so hart. Kennst du die von Karma, ne? <laughs>